我的朋友思思的奶奶，这两年来呀，一直都觉得腿脚没有什么力气，走路呢也特别的慢。家里人一直都觉得这就是老了的缘故。结果最近呀，这种症状越来越重，去医院一看，医生竟然说这是帕金森。那么，为什么不手抖也是帕金森呢？其实帕金森除了我们常说的抖动，也就是震颤之外呢？ 还有其他三个非常常见的临床表现：行动迟缓、肌肉强直和姿势不稳。而这三个症状不像手抖或者震颤那样更容易被大家所识别，而往往是在神经内科专科就诊的时候被专科医生所发现。特别是行动迟缓，更容易被误以为是没有力气，或者说是容易疲劳。所以说，像思思奶奶这样的情况。 千万不要以为是老人家的自然表现，而应该及时就医哦。